ассалаумағалейкум қазақ елі отандастар бүгін өскеменде ә, кешегі үшінші күн шеру соның жаңа акиматтан келіп жиналыс ашты прямой эфирге шығып мені кіргізбеді енді өздері не шешіп шыққандарын ә, неменеге шешілгендерін ә, талаптар орындалды ма жоқ па соны айтып береміз дейді енді өздеріне сөз берейік ал ал халық халық не дейсіздер <coughs> жаңа енді осы ә, проблемаларыңыз талаптарыңыз наразылықтарыңыздың соңғы жаңа жиналыс болды жиналыс болғанда не деп шешілді келешек не болады деп жатыр келешекте және біз жанда генеральный директор мында марат татаев иә сол кісі болды несі болды город әкім жақсылық омар болды отырды ғой бірінші тұрды ғой ол жақсы омар емес ол помощник әйтеуір акимат келді ғой енді акимат келді содан былай келістік кеше біз ана жерде отыз қырық қырық автобустың валидаторын жүргізіп тастағанбыз енді келешекте қалай болады деп олар айтып отырды да содан кейін біз валидатормен жұмыс істемейміз дедік сендер істемей ақ қойыңдар дейді біз те, те, тестовый дейді пробный өзіміздің 12-ге 60-қа не қоямыз дейді содан кейін біз оларға былай қойдық Бізде жоқ. Елдер қазір карточка алып қойды уже. Көбінде қазір карточкамен. Бізде жоқ. Міне менде мына карточканың ішінде ақша дейді. А сендерде мынандай басатын жоқ. Қайда? түсіріп кетеміз деді все түсіріп кетіңдер деп өздері айтты түсіріп кетіңдер бірақ біз реклама бәрін жасаймыз жібереміз деді бір күнде мына реклама жасап елдер карточка сатып алды ғой солай иә. бір күнде көздерін құртамыз деді бізге солай обещать етті все жүре беріңдер қалай жүрсіңдер солай жүріңіз деп төлемақы немене болды жолаушылардың төлемақы бұрынғыдай қырық бес елу тоқсан болады деді болды басқа бізге осылай көндірді жұмыстарына шығыңдар бітті валидатор болмайды деді бізде болды тестовый только екі ақ маршрутта болады оны өзіміз нетеміз деді сол әңгімелер қайтадан бастап жатса ол әңгіме ертең егер де қайтадан басталып жататұғын болса бізде мына бірінші паркта өзі так ә, бірінші паркта бір 30 э, автобус 40 автобус бар ә, э, роста бір 30 автобус маратемда бір жүз автобус бар соның бәрі қайта қосыламыз да бір күнге де көтерілгендей қайта көтеріле саламыз болды сол шешімге келдік біз жақсы енді жарайды жақсы ә, э, талаптарын орындатты халықтың халықтың э, бірлігі э, бірін бірін қолдап талаптарын орнат, орнатты енді келешекте сол қалпында жұмыс жасайтын болып жатыр қысқасы Э, сол қалпындағы бұрынғы қалай э, жолаушылар тасыды сол қалпында жүретін болып тұр э, егер де осы вариатордан қайтадан ілеміз қайтадан сол осы әңгімеден қайтадан қозғайтын болса тоқтаймыз деп жатыр сол қысқаша сау болыңыздар тарат отырыңыздар жақсы тағысын тағы қосылармыз Thank you.